รายการต่อไปนี้เป็นni kukaribishe katika episodi วัย ya saba hii hapa, bonge la burudani safi kabisa, wanaita Devo Lava. Kumbuka inakujia kwa udhamini mnono wa mzee mzima, wanamwita Hassan Kasanga kutoka The Red Lion, sauti za wafalme top in Africa. Hebu ni cheki hewani kupitia 0766431172 au 0718993739. Ndani ya mashine safi ya Dada Volava tuko na mzee mzima anamuita Saro, tuko na binti anamuita Pae, lakini pia tuko na mshikaji ambaye anamuita Kirin. Eh, vile vile tuko na, na, na binti anamuita Momoko, lakini pia tuko na Kevin, bila kumsahau Uncle Soji pamoja na binti mrembo wanamwita Sayaka. Ni katika moto safi wanawita Devo Lava. Asante. Kitakachofuata mimi sijajua episodi ya saba hii hapa. Mshikaji bado anamtafuta mama yake kama atafanikiwa kumpata. Ni katika dude wanalita Devo Lava kama kawaida mpenzi shetani. Galaxy not her. Okay. Umerefu Sasa Ume... haya ni matukio tuliokutana nayo kutoka katika episodi ya sita na ya saba Ep episodi ya tano na ya sita. Sasa tuende katika episodi ya saba hii hapa. Eh, tujue ni kitu gani ambacho kitakachofuata. Kumbuka ni The Red Lion, sauti za wafalme top in Africa. Amisa. Ah, E, unapoizungumzia Red Lion unamaanisha kwamba ni Msati mwana wa Singida e, baba la baba e, bila kumsahau mzee mzima wanamwita ABD jitoto la Kinyamwezi. Tunazidi kurindima vyema kabisa mitamboni. E, bwana tunaanzia hapa. Ilishuka gari moja ya kifahari akashuka mtaalamu huyo hapa. Huyu bwana baada ya kuingia tu hapa ndani, hapa ndipo alipotakiwa kufika, lakini ghafla alipogeuza tu macho alikutana na mrembo akaanza kutafuta tafuta huku anakagukagua eh. eh. Anasema nimeangalia sehemu zote, sioni saini yoyote kuonyesha kwamba kuna mtu uko naye. Binti akacheka. Harufu yako inanukia vyema sana. Binti akamwambia ndio, natumia pafyumu ya begali. Sema shida yako. Ha, jamaa akacheka kidogo. Akamwambia mabinti kama wewe wanastahili kupata upepo uliotulia alafu kupata watu wanaojitambua. Ni vyema ungenipa mawasiliano yako kama utojali, nikimaliza shughuli zangu nikutafute. Binti akampa simu. Jamaa akaandika namba yake ya simu. Alimwambia nitakuhitaji baada ya muda, alafu akasepa mshikaji. Hawa ni mabinti ambao wanakuaga wako tu sehemu, wanatulia, wanatega wanaume. sasa huku upande wa pili mjomba akaambia binti, sikia Namuna. mimi naona kama vile tempe nataka kunipanda kidogo, lakini akabosi jali jamaa akawaizake upande wa pili kasikilizia hapa pae eh. dakika zile zile uko pale mara ghafla eh, mshikaji ambaye anamwita kevin kaja amkuta binti mrembo hapa akampita bila kumsemesha meone eh? sasa paya akashangaa eh, eh. huyu nsamboi katoka wapi mbwana niangalie hivyo afu ataja nsemesha na maana mi sio mrembo simu ikaita umba. Huo kwa api? Ah. Eh, ขอบใจที่ชมว่ะโอ้กว่าพี่เอ๊ะkumbe ni wewe we niko mahali huku mama na baba wameniita ya bona wa maidinga hasa umeendaje kuwaona bila kunijulisha ni kusindikize? we niko na huyu jamaa huyu huyu jamaa huyu saro huyu ndo niko naye nahisi wamenitia tu chakula tu amna hata kitu ingine hata ya maana afu nimekumisi yani we mbona hivyo lakini eti hata mi nimekumizi hivyo hivyo pi hmm. sasa sikia ukitoka basi huko nijulisha elfu tonane sidhani kama nitakaa sana sababu hata hivyo nadhani maongezi yao atakuwa sio marefu yaani okay basi poa nitakusubiria ila uniambie utakuwa sehemu gani kufuata nje nikuchukue we nimekuja na gari yangu mimi nimekuja na gari yangu sasa uje unichukue vipi tena haya basi hamna shida okay baadaye basi naomba mimi nikate simu kwanza nikawasikiliza hao walioniita, alafu nikitoka huko nitakupigia, tujue tunakutana wapi, sawa? Eh. Okay, bye. Eh, stari eh, twenzetu. Wakafika mezani, akambwe bidi asalimie kwanza

อเขาต้องขอโทษแทนพายด้วยนะ Kevin tumekuita hapa hapa, tuko na binti Pae pamoja na eh, huyu tulikuambia kwamba kuna kijana anatakiwa kukuoa wewe. Sasa tumeona sisi wazazi wako tusije ukatutia aibu, tumekuletea mwanaume hapo. Binti, mama yako eti mimi nakuomba Eh, nilikwambia lazima nikutafutie mwanaume mzuri wa kukuoa. Ah, Akamba sasa nyie nyie mmeniita kuja kunionyesha mwanaume hapa au mmeniita tuje tupate chakula? Maana mimi nikajua hata mmeniitia mtoto wenu kuja tupate chakula, na kumbe mnaniita kuhusu habari za kuja kuolewa. Sasa kwa nini usiolewe sasa? Muda wa kuolewa umeshafika wewe. Biashara yako ya kwanza kusumbana sumbana, kupigizana pigizana kila unakaa tu na vijana marafiki zako chumbani, mimi tabia sipendi. Hai, okay. Mama, inaonekana bwana, hiyo sio point ya msingi mlionitia hapa, kama tunakula tule. Eh, Lakini point ya msingi sio kula, point ya msingi tumekuitia Kevin huyu hapa ni ukijana ambao tumemchagua sisi kwa ajili ya kuja kuokoa wewe. Jamani, mi no njaa kwanza, hebu tule tukiwa tume, tutaongea tukiwa tumeshiba, tule kwanza hmm, na tunasupigizana tukilela, afu minonja eh, no Maongezi gani mtu atujala? Alafu huyu kijana wako ulokuja naye huyu chakula eh. nakuwa tunachoongeza utuelewi hey, eh, chakula utakula oh, lakini wazazi wako sisi tulichokuitia wametuelewa hiyo ndo saizi mi nimesema tule kwanza kama chakula hapa hamna mi nitakuja kuondoka hapa sasa kwanza msiniambia habari zingine za ajabu ajabu mi sijazielewa naweza nikaweka nikaondoka ah, vipi um, ah, kevin akawaza akasema wow. Hem, naomba tuwaite wahudumu watuhudumie kwanza, huenda binti ana njaa, tupate. Hebu nye, naomba chakula tafadhali. Ya, tupate chakula kwanza, tupatie mara moja. Binti ya kutaka maelezo mengine, hali ashibe, kama ni kusepa asepe, maswala ya kuolewa naye anataka wewe. huku upande wa pili kwa mtaala ambaye wanamwita Kevin, wanamuita Kirin. Kirin yeye kazi yake ndo hii, ni dancer huyu, ni star ฉันไม่รู้จะทำยังไง eh, mzee mzima yuko zake katika mazoezi, anafanya mazoezi yuko vizuri, sio kidogo. Eh, oh. Basi mzee mzima akawa anahudumia, akaambia sasa, wewe vipi? nihudumie. Sasa mama akatoa mzee akatoa pendekezo kabisa basi mhudumie mchumba wako. Eh, jamaa sikajiwai. Sola. Akaambia Sola ndio mwanaume ambaye mimi namtaka. Eh, hey, ananihudumia vyema si unaona eh? Kaambia wewe. Mhudumie, mpe wewe. Si akachukua sasa mpe binti. Sola akaambia wewe nihudumie. Kevin Kanara. Kevin huyo ndo mchumba ambao unatakiwa muoe. Sisi wazazi tumependekeza, jamaa akaona wewe unamhudumiaje mke wangu? <laughs> Sasa mama mashindano. Sasa jamaa akachota matambi mzee, akamwekea binti. Sasa huyu Saro anafanya makusudi, ngoja uone vituko vyake. Wakashangaa eh, sasa chakula chakula watu wote eh, vipi? Jamaa jamaa anabeba tu anajaza kwa binti mzee, mbona watakoma? Kaambwa tayari. Sasa nini unafanya tayari wewe tabia gani? Sasa chakula chote tu nampa binti peke yake, si nakula nini? Ah, sorry, <laughs> akachukua ile sahani kaanza kugawa tena. Wewe wewe unafanya nini? tayari mpena ule tayak wewe mbona uulizi unampa mume wangu chakula mimi nimekwambia nudumie chakula eh? nini unafanya sasa hii acha karudisha upande huu sawa vipi nyie mnazani hii akiliki hiki kina chakula eti chakula chakula nani kakwambia ngoja niwaonyeshe e bwana kipo hey, eh, eh. <laughs> hey. <laughs> Masai kavamia disco. Narudi huko upande wa pili mzee. Kibo. Haya. Mzee mzima Kireni anafanya mazoezi kama kawaida. Okay. Basi baada ya pale eh, walikuwa wanashuti bana baada ya kushuti na nini, sasa muda wa kupumzika kidogo, akarudi huku. Wako watu wa masaji e, juisi na vitu vingine kemkem vinaendelea pale e, kutengeneza nywele yaani e, huduma zote ziko pale. Mara ghafla wale mabinti wakaja tena, Kirin jamani, Kirin tupate hata selfie please, Kirin Kirin tafadhali jamani, na selfie tu. Mabinti naye hawa bwana sasa, Kirini anawaangalia, si ndo wale wa siku ile wenye mko mbele ya kamera hapo, eti msogeeni huko, hamjui kama mtu anashuti hapo. Oh, Mpisheni kwanza mheshimiwa amalize shughuli zake kwanza. Asi tunataka tanga lau selfie moja tu, kwani sasa tunataka vitu vingine sasa? Hebu angalieni kwanza, sogeeni hapa. Hajamaliza bado. Kirini anawaza kuna mabinti wanateseka juu yake, lakini yeye kashampenda yule momoko, lakini hamjui jina anashangaa eti kuna mabindo anateseka juu yake, lakini yeye hawataki. Akimkumbuka huyu yeye ndo kampenda huyu, afu huyu anamsumbua. Mapenzi ndo waga yalivyo, ndugu yangu, asikwambie mtu, asija kaja akakudanganya mtu eti wewe ni superstar una jina ukahisi labda ukimfuata binti yote unaweza ukampata. Mtu anaweza akajua kabisa wewe ni star mkubwa, lakini ukamtaka kimapenzi na akakuchomolea tu hivyo hivyo. Mapenzi sio maarufu. Ukishaona mtu anampenda mtu kwa sababu ni maarufu, huyo hajampenda akamtamani. Sasa mjomba anateseka na moyo wake, anamuwaza Momoko wakati Momoko mwenyewe ana mahesabu yake, kashampendaga Saro kitambo. Matukio yanaendelea. Kumbuka tuko katika episodi ya saba, tunazidi kusonga mbele mzee, shughuli zinaendelea. Hili ndo balaa lenyewe sasa. Haya, shughuli iko hapa leo, kumekucha, ni matukio tunakwenda kukutana nao mbele ya safari. Kumbuka ni katika episodi ya saba msatimate mboni baba la baba. Napindua meza kibabe. <laughs> Asante. Mashabiki ni wakati wenu wa kuenjoy kwa sasa bana. E, eh, mlikuwa mkinipigia kelele sana msati su tafsiri za Kihindi peke yake na zingine, sasa nimekuja. Wani minang kama ya Sasa eh, Kevin akamuuliza binti, vipi kuhusu ulichoambiwa umechukuliaje? Sasa oh. mzee mzima akamwambia mkula kwanza, acha kuongea wakati unakula. Akamwambia wewe, hem, nikuulize swali, ina maana mama yako huna hata kumbukumbu yote ya mama yako? Ah. Huna kumbukumbu yote ya mama yako? Kevin naye kabidi achangie, kauliza ina maana unajua, unapomtafuta mtu lazima hata uwe na kumbukumbu yoyote. Mama yako labda aliwahi kukufanyiaga nini? Asema ni kweli eti? Yaani umezungumza kweli kabisa, we kaka, umezungumza kweli. Le. Hata mimi nilikuwa namuuliza hapa taratibu, lakini kumbe umenisikia Kaanza kucheka binti. Anasema nimezungumza taratibu, lakini eti umenisikia huko mbali, lakini hajanisikia. Akaushika mkono akaweka hapo. Sasa binti anafanya makusudi ili kusudi Kevin asimuoe. Sasa wewe nini unafanya? hanguse. Mama yako una una kumbukumbu yote, mama yako alikuwa anafanya nini? Akabibu niache kwanza nile bana. Mama yako una kumbukumbu yake, mama yake mama yako alikuwa kufanyaga nini kwenye maisha yako ulipokuwa hata mdogo? Jamaa akafikiria kipindi alipokuwa mdogo mama yake alikuwa anapenda kumchania nywele. Hii ndio kumbukumbu ya mwisho. Wahindi wanasema akrinishan. Eh, nimeingia bombe tena. Haya. Anakumbuka mama yake alichomfanyia, alikuwa anamchania nywele, anaweka poda, anamgusagusa kwenye mashavu, alafu anampiga kisi, alafu anamkumbatia. Hivi ndivyo mama yake alivyokuwa anafanya, ndio upendo wa mama alikuwa anampa. Chali kakumbuka. Kwa hiyo umekumbuka eh? Umekumbuka eh? Eh, nimekumbuka. Umekumbuka nini? Akamba, subiri. Wazazi wanasubiri tu waone kinachoendelea. Chali kakumbuka, akanyofua kitana kwenye mfuko wake akaanza kumchania binti nywele He? Eh? Sasa unachaniaje mchumba wa mtu nakati muhusike uko hapa wewe? Binti anacheka tu. Anaambia hivi, huyu ndo mwanaume sasa ambao nilikuwa namtaka mimi. Eh, eh. Jamaa alipomaliza pale akachukua poda akaweka kwenye mikono yake ya kutosha tu, afu akamgusa kwenye mashavu hivi kama kawaida. Hey, vipi hapa leo? Jamaa alivyomgusagusa poda pale kwenye mashavu akam hivyo, eh bwana kibo hey, wewe afu akamtuliza hapo kifuani lala mama la mama eh? Eh? Kevin anaangalia tukajua hapa hey. kibo hey, eh, we hivyo upendo wa mama kaanza kucheka I sasa kicheko cha pili cha kulazimisha hiki. Kevin aliumia. Jamaa anazidi kumtuliza tu, tulia mama la mama, tulia. Eh, hey, baba la baba, tulia. Maisha yanaenda. Haya. Sasa anaenda kumchenchia baadaye. Sasa wewe imekuwaje ukanipaka poda afu ukanipiga makizi mbele ya familia yangu? Mama, na mama. Sasa wewe mama yangu amewahi kunifanyaga nini nikiwa mdogo. Sasa inabidi nifanye hivyo kwa vitendo. Ah, lakini umefanya vizuri. Hiyo ndo break ya mwisho, ule mjinga simsumbue sumbue tena. Hasa hapa sio sehemu tena pa kupigia story bana. Sasa tunafanyaje? Mimi nataka nijue wazazi wangu mahali waliko, eti mata si leo tunaanzia wapi? Oh, Sasa mahali waliko tusubirie tupigiwe simu. Sasa wewe una kingine ukumbuke mama yako leo hata chochote kuhusu mama yako? Jamaa anasema sina, yaani sina chochote ambacho nakikumbuka kwa mama yangu zaidi ya kile nilichokutendea pale. Ah, sasa hata baba yako je? Hata baba yako labda aliwahi kufanya chochote kitu tu wewe si ukumbuke? Ah, manipo wakati mgumu. Tushabandika mabango kila sehemu, lakini mpaka sasa hatujapata simu, hatujapata message. Sasa hii ni nini sasa? Mpaka mimi nachoka hivi. Wai, akasepa mbinti pae mzee mzima naye akamfuata. Sasa wakarudi huku upande wa pili tena, stori zikaendelea. Eh, Binti anasema mimi kuachana na Sola kwa sasa hivi sitaweza. Akaambia sikiliza, tunachokwambia sisi wazazi wako, wewe huyu una uachani naye kivipi? Mimi ninachotaka ni kitu kimoja, tuikubaliane hapa, hatujakwambia uje na huyo wewe, umekuja naye tu kwanza sisi wazazi wako hatumtambui. Lugha hilo la kwanza ujue. Kiri. La pili kilichokuleta hapa, binti anasema hem, tuleni chakula tumalize, si tuondoke hapa. Hai. Eh, sawa jadala na klo chakula tutakula, tutamaliza, utaondoka sawa. Vipi kuhusu wazazi wako tulichokuitia hapa? Oh, eh, Swala la wewe kuolewa, hilo ndio jambo la msingi. Tumemwita kaka watu kuja hapa kwa ajili yako. Ehe, wewe mtu ambie msimamo wako. Ah, Vipi kuhusu msimamo wako? Nilishawaambia toka muda mrefu, tule tumalize, tuondoke. Sikuja hapa kutafuta mchumba eh? eh? Oh, wewe mtoto wa kike wewe, Di. wewe wewe, huna kwenu wewe kaka, una kwenu? Kwetu ninayo. Asa, kama una kwenu wewe, wewe uende kwenu. Ah, ah. unamaanisha kwamba niwe shupavu eh? Ah, mimi sio hivyo. Mm. Wewe mwambie jamaa yako huyo asepe hapa ni ndoa. Okay, haya, nashukuru kwa hilo. Nadhani mimi nimewaambia Sola hapa kwangu aondoki mpaka awapate wazazi wake. Akishapata wazazi wake, baba na mama, ndio ataenda na nyinyi nitawapa nafasi ya kuweza kunipangia, lakini kwa sasa hivi niacheni kwanza nimalizane kwanza na mtu wangu. Wea, twenzetu tayari, twende twende. Changa, ah. eh, eh. Havipi tena hapa tai tai twende kamburuta jamaa yake twende Ah, Kevin. Kevin. Usichukie bana. Nimesikia alichosema lakini binti. ไม่เป็นไรครับ Anasema mna shaka. ไปที่พายังบริ Pai eh, sorry. Antona nani jina lake? Anasema Pai kama uh, ana, ni mtu mwenye msimamo anataka kumsaidia yule kijana. Tungemwacha kwanza amsaidie. Wazazi wakafurahi. Kumbe chali yangu anawaza binti mrembo kama huyu, ngoja nimwache afanye shughuli zake amalize. Sasa kumbuka, alichukua namba ya binti fulani, kata niingia hapa ndani, akaona time za kumtafuta ile binti ndio hizi hapa, kabidi amcheki. Sorry, hap. Uko wapi? Ah. Niko zangu tu maeneo eneo tu hapa, tasiko mbali kiivo. Hai, kwa hiyo nakuhitaji kwa usiku huu wa leo. Uh, akampa address kwamba njoo sehemu fulani sehemu fulani kumbuka na katika episodi ya saba eh? binti alimwambia mna mashaka basi amna mashaka nnakutegemea sana mm, nisingependa nikukose na ningependa nijua natumia nini basi amna shaka vyote utakavikuta chumbani nitakuwa nimesha vifazi. alimwaproach binti aje haya sasa tunaachana leo tunarudi huko upande wa pili binti ameshikwa na hasira mzee kurusha lili mto saa sa ngapi jamangu asikombe ah, kidogo kidondoke kakidaka binti anawasha zake tv mzee huko wapi wapi kipo jamaa kabidi ende akaketi pale kaweka kikombe chake pale mezani binti akashikwa na hasira oh, asema wazazi wangu wananinua wakoje lakini eti wamenikera mimi shikwa na hasira, mzee kaanza kutoa nguo, anatupa kule, akitupa kule ah, ovyo ovyo. Sasa hivi jamaa wangu anachukua anaiweka hapo, anatupa nguo ovyo, jamaa anaivuta anaiweka pale, <sighs> kachukua na hiyo mzee, katupa kule, jamaa kaidaka chapa, kaivuta she <sighs> hasira kinyama, mtuliona eh? anaambia, lakini pole Wazazi wako hawataki kuniona hapa, sema sasa wewe tu ndo hutaki kuniacha niondoke. Ah, mimi ningeomba tu kama hata nisipopata wazee wangu niondoke. Binti anaambia nimeshaamua, nimeamua mpaka uwapate wazazi wako ndo utaondoka hapa. Eh. Hivi oh, ah, sio hata naongea nini eti lakini siwezi kukubali eti uondoke bila kufanikisha jambo lako ni kitu ambacho hakitawezekana siwezi kwanza sasa ungewasikiliza hata wazee kidogo wasikie wanasemaje kukuzuia wewe kuwa na mimi wana sababu zao za msingi kaambia wewe funga domo lako oh. sawa mi nafunga domo sijakataa ila yule mshikaji yule wakati mda ule nimekupiga makisi alichukia ngoja kwanza. Sasa akavaa hiyo nani, akavaa ma, ma, madude, kaambia sasa, haya si unasema alichukia yule jamaa, nipe shavu, nipe shavu nipige. Sasa wewe vipi tena wewe, kwa nini unaanza kusema yule kijana alichukia? Alichukia umejuaje? Ah, sasa ndo unipige sasa. Mngumi watu ukija kiusoni kwangu, unadhani kinachofuata Binti ni hasira ungepunguza basi hasira kidogo halafu tuongeongee tu ili tuelewane kidogo sawa eh? hmm? Hmm? Hmm? Hmm? Hmm? Hmm? kuanza vituko. E bwana, ni katika episodi ya saba. Tunazidi kusonga mbele zaidi. Nini kitakachofuata katika episodi ya nane baada ya kuikamilisha episodi ya saba? Na ni katika burudani safi kabisa, wanaita Devolava. Operesheni ya kuwatafuta wazazi inaendelea kama kawaida. Nini kitakachofuata? Twende katika episodi ya nane hii hapa, tujue kitakachofuata. Asante.